नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिशा वास्तु समाधान में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेत जो आपके घर में वास्तु दोष होने का संकेत देते हैं तो आइए जानते हैं संकेत नंबर एक घर में मन न लगना दोस्तों में बाहर मन लगना घर में बेचैनी चिड़चिड़ापन महसूस होना संकेत नंबर दो घर में पारिवारिक क्लेश वैचारिक मतभेद और बातचीत न के बराबर होना संकेत नंबर तीन घर में बीमारियां या आरोग्य समस्या बढ़ना और निरंतर चलती रहना संकेत नंबर चार आर्थिक हानि होना और व्यर्थ खर्चा होना संकेत नंबर पाँच घर में हमेशा चिंता डिप्रेशन या फिर तनाव महसूस होना संकेत नंबर छः चलता काम रुक जाना और उसमें बहुत सारी अड़चने आना संकेत नंबर सात शादी में विलंब संतान प्राप्ति में मुश्किलें या फिर रिश्तों में खटास आना यदि ये सारी समस्याएं अगर आपको आपके घर में महसूस होती हो तो निश्चित ही आपके घर में वास्तु दोष है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वास्तु समाधान बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा और हमें जरूर कमेंट कीजिएगा आगे के वीडियो में हम जानेंगे मानवीय जीवन में दिशा और उनके महत्व